de una cirugía con este paciente. ¿Nos puede explicar un poco el caso? Es una persona joven eh, que tiene un cáncer in situ que se llama en el limbo conjuntivo corneal y hacemos una demarcación de la lesión primero. Luego inyectamos eh, antimetabolitos o, o quimioterapia local y luego hacemos la remoción completa de la lesión hasta su base nos aseguramos que haya una buena, un buen lecho sin restos de, visibles de células, de tejido malo. Luego lo pulimos para obtener una base eh, uniforme y luego hacemos un congelamiento. Este es un protocolo que se hace en todo el mundo para el manejo de estas lesiones de cáncer in situ de conjuntiva y limbo corneal. El cáncer del ojo no es común, eh, cada vez es más frecuente, cada vez es más frecuente. Las personas de piel blanca y ojos claros son los que más, más chances tienen. Lo malo es que no es perceptible fácilmente. En ella se presentaba como un terigio común. Sin embargo, cierta parte del terigio no tenía esas características comunes. Es lo que nos hizo pensar en quitarlo. De aquí el tejido se va a patología y en patología nos van a dar la confirmación del diagnóstico a veces, pero clínicamente da para eso. No es perfecta ahora, queda como pelada, pero se va cicatrizando poquito a poco, así que eso no se preocupe. Y a partir de mañana, si hay mucha molestia, le pongo lente de contacto. Si no hay molestias, entonces solamente gotas de antibiótico, antiinflamatorio y un lubricante. A veces le pongo un, un, tapón en el punto de la lima, para que haya el ojo esté más húmedo. Más húmedo, mejor si si es que es necesario, le pongo, si no, nada. Con la membrana amniótica que le puse va a quedar bien.